Hola queridos K-Lovers, les saluda Sara de K en Acción y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a preparar un kimchi ton, o mejor conocido como pancake de kimchi. Así que espero que les guste, hemos hecho este experimento, no somos expertos en cocina, pero hemos hecho todo lo posible para seguir el paso a paso para que ustedes puedan aprenderlo y hacerlo en sus casas. Sin más, aquí les compartimos la receta. kimchi también lo puedes mezclar con diferentes ingredientes, no solamente con el kimchi, sino también con puerco, salchicha, jamonilla y otros más. En esta ocasión los ingredientes que hemos utilizado son sencillos, cebolla, harina, agua y por supuesto no puede faltar su protagonista, el rey kimchi. Bueno y aquí tenemos el kimchi o el kimchi mejor dicho. Tenemos aquí el kimchi chon que ya está hecho y bueno vamos a probarlo. delicioso, crujiente. Y en verdad que el picante no se siente tanto. Y si quieren también lo pueden disfrutar con su bebida favorita o con soju. Eh, en Corea generalmente lo disfrutan con el makgeolli. Eh, y bueno, Espero que le haya gustado esta receta de hoy. Y espero que les haya gustado este paso a paso y que lo pongan en práctica en sus hogares. Sin más, espero que nos sigan en nuestras redes sociales, suscríbete a este canal activa la campanita y nos vemos en un próximo video.